तो यहां पर एक टर्टल का प्रोग्राम मैंने बनाया है अब इसे चलाता हूं मैं चलिए देखते हैं आउटपुट क्या आता है तो इसको मैंने जैसे ही चलाया तो ये देख सकते हैं काफी खूबसूरत है और प्रोग्राम भी आप देख सकते हैं ये आपका प्रोग्राम है जो मैंने लिखा है ठीक है और आउटपुट भी आप देख ही सकते हैं तो